dinaranas o sentimiento ng nakararaming mga mamamayang Pilipino na pagkaroon ng tunay na pagbabalik. ang ah, magandang araw mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao at ah, sa ating mga kababayang OFW. Sa kasalukuyan ay ihatid ko po sa inyo ang isang nagaganap na rally sa PIECC ng mga Pinklawan. Ito ay uh, sa kanilang pangako na susunod-sunod na mga uh, rally ang kanilang gagawin araw-araw hanggat hindi nila nakukuha ang hustisya dahil sa hindi sila kontento sa nangyari at resulta ng butuhan. Ito panorin at pakinggan po natin mga kaibigan. ang eleksyon na ito, kitang-kita natin kung paano Patawad piso ng mga local officials. May payout, may ayuda. Pero ito pala ay kabayaran sa kanilang mga boto. Sinamantala nila ang kababayan na tumanas ng pandemya, tumanas ng katakot-takot na hirap at gutom ang mga maraming mamamayan dahil sa mga kababayan na kapabayaan ng gobyerno. Kung kaya, eto, nilalabasan. Katakwil-takwil ang kanunumbali ng pambalang Marcos at Duterte. Hindi sila ang tunay na solusyon sa ating kalagayan. Kung kaya kami sa kanayunan ay patuloy na mag organisa patuloy ang aming pagkilos at paglaban, pakikibaka para sa tunay na reforma sa lupa sapagkat pamamahagi ng lupa sa mga magsasaka, ang tunay na magbibigay ng kaunlaran sa ating malawak na mga mamamayan at tutungo sa isang pambansang industrialisasyon na kung siyaan ay lilikha ng maraming anak buhay. Ito lamang ang matagal na namin sinasabi sa gobyerno na katugunan sa aming kahirapan at sa kahirapan din ng ating mga mamamayan. Kaya't nananawagan kami sa inyong lahat laban para sa lupa ay laban natin lahat sapagkat dito nang umula ang ating pagkain, ang ating kabuhayan ng nakararaan ng mga mamayan. At ito ang magsisimula ng ating patulang kung pababayaan ang ating kanayunan, ang ating agrikultura, at iba pang mananalangan sa importasyon. Ulo na ako, buha tubig. Sige, sige. Oo, oh, wow. Talagang pagbuto tatamasahin. Kaya tayong lahat, nananawagan kami, lalong-lalo na ngayon sa mga kabataan ng madami Banana! malinis na bagay lamang. Alam po nila na hindi natin lulunukin ang tampalang Marcos Duterte. Sinuko na po natin si Ferdinand Marcos Sr. at sukong-sukan na tayo kay Rodrigo Duterte. Kaya tatanggapin ba natin si Nabongbong Marcos Jr. at si Sara Duterte? Yeah! Malinaw na malinaw po ang sagot ng sambayan ng Pilipino. Ito pong ginagawa na Indonesian killings. Mula po sa hanay ng pambansang minorya, nariyan po ang kabayanihan ni Hakliing Dulag na pinaslang dahil isa po siya na isa po siya sa mga nanguna sa paglaban sa Chikudang Project na pinasimulan ni Ferdinand Marcos Sr. At mula po kay Hakliing Dulag, Agent Balonga, Robert Aragon, at Tirso Anyer. Asahan po nila na hindi titigil ang mga natutubong kapatahan sa pagpapatuloy ng mahabang makikibaka ng pagpatuloy pa lang po ay takot na takot na ang Estado Ferdinand Marcos Duterte. Sa isa rin mga kasama sa malinaw na dahilan kung bakit ayaw na ayaw natin na manumbalik ang tambalang Marcos at Duterte ay sa malawakan nilang pagpaslang, extrajudicial killings, torture at pagpapadesap ng mga mamamayang Pilipino simula pa ng panahon ng diktadurya ng 1970 hanggang sa nakaraang anim na taon sa ilalim ni Pangulong Duterte. Malinaw na malinaw na ang karapatang pantao ng sambayanang Pilipino ay walang halaga sa mga hayop na ito. Kaya naman kailangan patuloy nating ipagtanggol ang ating mga karapatang pantao. Kaya naman po, ang ating susunod na mga tagapagsalita pa, hindi lamang nakakaalam sa pamamagitan ng libro, hindi lamang nabalitaan sa ating mga history books, kundi siya mismo ay naging buhay na saksi sa madugo at malahas na kasaysayan sa ilalim ng diktadurang Marcos. Ngunit bago yan makasama, palakasin natin ang ating mga panawagan. Maki! matakot! Matibaka! Narito na po ang ating susunod na tagapagsalita, isang human rights defender, si Attorney Neri Colmenares. Ang tanong nina Marcos at Duterte. Tapos na eleksyon eh, sabi nila. Ano ba ba yung problema niyo? Kaya nandito tayo ngayon para ipamukha sa kanila ang mga problema nakita natin nung halalang ito. Una, blitzkrieg ang nangyari ha. Pinakamabilis at pinakamalaking numero ang pumasok nung unang araw. Nanala ko, ilang araw tayo ah. naghihintay para malaman kung sino nanalo kay Biden at Trump. May mas magaling ang pumilik natin pala, no? Isang araw lang, oh. Pangalawa, libong vote counting machine ang nasira. Milyon ang hindi eh. nakaboto. Pangatlo, eh. Eh. Pangatlo, ang transparent talaga ang automated system na ito. Ayon sa ating right to suffrage under the Constitution, dalawa eh. ang elemento ng eh. right to suffrage. Secret voting, public counting. Pero ang nangyayari sa automated system, public voting, secret counting. Paano maging secret ang voting mo? Iwan mo ang balota mo sa kung sino-sino dyan para sila na maglagay sa makina. Di alam na nila kung sino binoto mo. Sa laki nga ng balota, sa, malalaman nga talaga kung sino binoto mo eh. Buhala ba naman yung laki ng balota? Pangalawa, ang requirement public counting. Pero dito, secret counting kasi wala nakakaalam kung paano binilang ng makina ang nilalabas niya na election return. Kaya ang constitutional yung ah, automated na yan. 2010, kongresista ako, panalo ako sa automated election noong ginanap noong 2010. But it didn't stop me from questioning the constitutionality of such an untransparent system of election. Lastly, vote buying, years of disinformation, red tagging, using public funds, trolling. Grabing nangyari ng eleksyon ito. Kami nga ng bayan muna party list at ibang mga makabayan, one day before election, pinakalat, disqualified kami. Eh, naka-apekto ba yun sa boto? Of course, yes. Pwede pa namang hindi maka-apekto yun. Siyempre, hindi ka na ibuboto. Akala, disqualified ka na eh. Bueno kapatid, uh, comment down below at babasahin ko ang iyong komento. Ano ang masasabi mo sa mga raling ginaganap ng Pinklawan? Uh, ah, comment down below lang po tayo mga kaibigan at babasahin ko po ang inyong mga komento. Maraming maraming salamat po.